ート製薬公式 YouTuber のネバセイココロですネバーロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロの弟の音ですさあ今回は今回は私から音に対するドッキリ企画ということでこれからいつも通り撮影を進めていくんですけれどもこれからいつも通り撮影を進めていくんですがその撮影中に姉からお姉ちゃんの弟でよかったというワードを引き出せるか転職したい っていうワードを引き出せるかっていうチャレンジをしたいと思いますいやこれは余裕でしょ絶対引き出してみせるもう確実にこのワードをねちょっと引き出せるかどうかわかんないんですけどまあでもなんとかしてね頑張っていきたいと思いますはいというわけで今回は10年後の目標について話そうというトーク企画です音は10年後こういう風になりたいとか理想はありますか理想ね健康ではいたいかな って感じいやもうざっくりとしすぎいやだって10年後って結構先だよなんかお姉ちゃんのロート製薬に就職したいとかそういうのえいや大丈夫っすいやな なんでお姉ちゃんがいるからいいことあるよロート入ったらいや逆にじゃあ姉ちゃんはどうなの10年後え10年後はまあねまだいるのおいるいるいるロロートの会長になっててもうブイブイ言わせてるからブイブイ言わせてる社内でブイブイ言わせてるから大丈夫かねいや大丈夫大丈夫だからそこに音が入ったらスムーズにことが進むんじゃないなんでそんな俺を入れたいのいいじゃん嫌じゃないそうなの兄弟で一緒の会社って嫌じゃない嫌じゃない嫌なの いやブラコンってお前はシスコンだろそういうことじゃないんですかさっきから何言ってんの何言って10年後のあなたの願望を聞いてるんだよなんでそんな熱くなってんのよ熱くなるよ弟の将来の話だよいやいいじゃん別にいやいやいや自分のこと考えないだからいやもう自分のことはいいんだよいやでもさこうしてさ YouTuber できてるじゃん一緒にえそれって誰のおかげよ、うん、それはロート製薬さんのおかげじゃないのえロート製薬さんに勤めてるお姉ちゃんがいるからでしょまあそうとも言うかもしれないお姉ちゃんがいるからデオコとかデオとか、うん、ウィロートプレミアムとか使われてるわけです何か言う一言ないんですかありがとうございますいやうんまあそうですな <laughs> いや おいやまあそうなんだけど違うじゃんなんだってどうしようどうしようどうしようどうしよう何をうーん まあ10年後の話でしょじゃあ姉ちゃんの10年後の話をもっとしようよあお姉ちゃんの10年後の話はロートの会長になっていやいやいやいや経営しているっていうもう未来が見えてますからいやいやいやそれ以上それ以下もないんです姉ちゃんはねきっと満足できなくなるよ現状に YouTuber のもうするよいやだからもう十分何を求める必要があるいやだからなんかいろいろねこうロート製薬さんもねとてもいい会社ですただでもやっぱその中でしかできないこともあるけどその中にいるからこそできないこともあるわけじゃん、うん、そういうことをやりたくなった時どうするじゃ もうあの別名でやります別名でやる仮面つけて、ね、それ音も連れてくる俺も連れてくの謎の美少女 N とかでいや絶対バレるよそれでじゃあチャンネル立ててもう全くの別物として物音関係なしにやったらいいじゃんねあもうそうしようじゃオッケー決まった今度さマジでホラーゲーム一緒にやってやりたいやりたいそれだけはマジで言わせてもらおうここで今言うことなのそれ今言うことだって10年後の話でしょその話はもう終わりだよもう次行こうなんで 終わった終わえ高校どうよ高校楽しいです、うん、ルート製薬の製品使ってくださってるみんななんだって <laughs> ロート製薬の製品クラスメイト使ってくださってるそれは知らないよ、使ってくれてる人もいるんじゃないいお姉ちゃんがそうロート製薬の社員だからっていうのでなんか広めてってよあなたもちゃんとロート製薬の社員として社員じゃないしの妹 妹弟としてちゃんと仕事してよちょっと様子おかしいちょっと一回落ち着こうよ落ち着いてるよ、うん、一回落ち着こう落ち着いてるよ、はい、落ち着いてるよなんかさもうほんと今日おかしいよおかしくないよなんでなんかやってるでしょ何もやってないよいや絶対嘘だ何もやってないよなんかやってるでしょじゃあ何かやってると思うなら何やってるか当ててみなさいよなんか俺に対する質問とかを考えると俺になんか言わせようとしてんだよへえ なんか似たような質問いっぱいされてるもん俺でもそれを何か当てなければもうこれは終わらない一生この <laughs> 話いやいや終わった方がいいよこの話を終わらないもう <laughs> もうバレたってことでいいんだよねなんかしようとしてることをバレたってことでいいよねまあまあまあそれはいいよバレたって思っていいよ、はい、えな何を言わせようとしてるかを当てて何を言わせようとしてる、うん、でもまあロート製薬となんか YouTube 絡みな感じがするんだよな全然違うわチャンネルがどうこうとか言ってるしなもう全然違うの、全然違うの、うん、全然違うんだとしたら多分姉ちゃんの誘導 ど間違ってんじゃない世の中のいい製品を知っていられるのは私のおかげであるなうんうんでも私の弟じゃなければそんなことは知らなかったでしょまあそれはどうかわかんないけどえ知れて知れてどうしたよ知れてよかったね誰のおかげよおーいつも応援してくださってる皆さんのおかげもうダメですこのもうダメですこの企画は姉ちゃんさちょっと待ってじゃあ最後にさ もうダメでしたもう下手くそです私もう知ってました姉ちゃん最後にこれちょっと読んで何どういうことどういうこと転職したいよし あれこれ私が仕掛けたドッキリじゃないのこれ,、さ姉ちゃん何どういうこと今回のトーク企画はまあ嘘で本当はね、はい、お姉ちゃんの弟でよかったっていうワードを音から引き出すっていう企画だったんですけれどもなるほどってことはこれはお互いに何か言わせようとしてたっていうドッキリがかぶったってことだよねあそうだよってことはやられたねやられたサトシーさんにえもうやられたんだけど んから、うん、まあ、夫にお姉ちゃんがお姉ちゃんでよかったってあれ違うお姉ちゃんがお姉ちゃんで違うでしょ <laughs> お姉ちゃんの弟でよかったって言わせるドッキリ企画やったらってあいいじゃないですかそれやりましょう俺の方は姉ちゃんに転職したいっていうワードを言わせるっていうそのワードを引き出すっていう企画だったんだよね、えー、引き出そうとするやられましたねやられたわマジでえ悔しいしかもなんかローマ字で転職したいって書いてきたんだよ紙に <laughs>